So um, does anyone has a question or want to share something that they have gone through the week? Please, you are welcome to do it. Hello. Bonjour. Hello. Shalom. j'avais une question. Oui. So, oui, euh, Euh, du coup, je voulais savoir avec euh, euh, Biden, maintenant qui est le nouveau président. So the question is, now that Biden is the new president. Est-ce que d'ici l'année prochaine, euh, le, nouvel ordre mondial va être mis en place? Uh, does the new world order will be in place uh, in, at uh, next year? Oui, parce que bon, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, si Trump était passé, qu'on aurait eu un repris. Uh, so I, I, was thinking that uh, maybe if Trump uh, will have won the, the election, we'll have like a, a pause, uh, um, uh, more time before the New World Order. Ouais, voilà, donc du coup, c'était euh, avoir un avis. Euh, So I, I just wanted uh, to be um, to to have an advice on that. Voilà. God bless everyone. Que Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. So we, it's true that we have to um, to see the actuality in the light of the word of the Lord. Euh, il est vrai que nous devons voir l'actualité à travers la parole du Seigneur. Because we know that things that are happening in this world. Parce que nous savons que les choses qui se passent actuellement dans ce monde. Are things that have been in the Bible. Que ce sont, nous savons que ce sont des choses qui, qui ont été prophétisées dans la Bible. So we are talking a lot about a new world order. Alors nous parlons d'un nouvel ordre mondial. And um, this new world order Et ce nouvel ordre mondial is in place already est déjà en place uh, for a long time. depuis longtemps. But we are just uh, opening our eyes to what is happening now. mais nous ouvrons simplement nos yeux par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a des étapes par rapport à ce nouvel ordre mondial. Uh, and the of Daniel. Et nous savons à travers les prophéties de Daniel. And of John, et de, de Jean, Johannan. de Johanan, dans le livre d'Apocalypse, that a last kingdom will rise before the coming of Christ. Nous, nous savons qu'il y aura un dernier royaume qui viendra avant le retour du Christ, du Mashiach. Alléluia. So, and that kingdom Et ce royaume um, sorry, I'm I'm just going to mute some some of of you. Okay, here we go. Sorry. So, because there was a lot of noise. Excusez-moi parce qu'il y avait beaucoup de bruit, j'ai juste muté. So we know Donc nous savons that this uh, new world order que ce nouvel ordre mondial is the last kingdom that we will see. C'est le dernier euh, euh royaume que nous verrons. It's the last kingdom that we will live in before the coming of Christ. Et c'est le dernier royaume que nous allons laisser euh, euh, nous allons vivre. que nous allons vivre pardon avant le retour de Christ. And um, sorry if I mute you, just uh, bear mm. with me, bear with me, uh, because there is a lot of noise. Hello, hello everyone. So, okay. Um, so what I was saying is that uh, there, there is this um, new world order Donc je disais qu'il y a ce nouvel ordre mondial that is already in place. qui est déjà en place. Because let's take a look on the book of Take a look on the book of John, 1 John. Allons dans le livre de Jean, 1 Jean, 1 John. Thank you Lord. Merci Seigneur. So 1 John. 1 John, 1 Jean, pardon. I think it's 1 John 2. 1 Jean 2, je crois. Verse 18. Verse... Little children, it ah. is the last hour. 1 Jean 2, verset 18. Jeunes enfants, c'est ici la dernière heure. And as you have heard that the Antichrist is coming. Et comme vous avez entendu que lanti viendra, even maintenant aussi beaucoup danti sont apparus. which we know that is that it is the last hour. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Alléluia. Alléluia. So we know that we are living the last hours. Nous savons que nous vivons en fait la dernière heure. That we already entered the last time. Nous savons déjà que nous sommes rentrés dans la dernière heure. Because we know, for example, when Peter was speaking to the Jews at the uh, at the day of Pentecost. Nous nous rappelons que euh, lorsque Pierre parlait aux Juifs euh, le jour de la Pentecôte. He said, "This is the prophecy of euh, the Prophet Joel. Et il a dit, c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. That is accomplished. Qui est en train de s'accomplir. And uh, in the prophecy it is said that in the last days I will pour out my spirit. Et dans cette prophétie, il est dit, je répandrai mon esprit. And so in the accomplishing of the, this prophecy, et dans l'accomplissement de cette prophétie, it started the last days commencer euh, commencez déjà le dernier jour. So we are living already in the last days for the 2000 and uh, 2000 years uh, when the church started. Donc euh, depuis plus de 2000 ans nous, nous vivions déjà en fait euh, la euh, la, les dernières heures depuis que l'Église était, so, était même commencée. The church was born. Donc l'Église est née. And it started the last days. Et ainsi ont commencé les, le, la dernière heure. And now we are living the last hours, the last minutes of the last days. Là, maintenant, nous vivons en fait les dernières minutes, les dernières heures de, euh, des, derniers temps, en fait. So, uh, I cannot predict the future. Moi, je peux pas prédire le futur. Only, God, uh, only the Lord knows. Parce que seul le Seigneur sait. So we, I don't know if Biden will accelerate the movement. Je, tu dis? If Joe Biden will accelerate sais, the movement. Euh, Joe Biden accélérera le mouvement. I don't know Je if, ne sais pas si euh, Joe Biden va accélérer le, le, mouvement. But what we can see. Mais ce que nous pouvons voir. With this pandemic uh, response of the governments avec cette euh, euh, réponse euh, du gouvernement par rapport à la pandémie. We can see that there are more and more systems of controls that are put onto people. Mais nous voyons qu'il y a de plus en plus des systèmes de contrôle qui sont mis en place sur les, les, le peuple. We know that in the last 10 to 20 years, nous savons que les 10 ou les 20 dernières années, more and more uh, unlawful laws have been uh, passed to parliament in uh, all over and also the US. Nous savons qu'il y a des lois iniques et injustes qui ont été euh, votées dernièrement euh, par le Parlement euh, en Europe et ainsi qu'aux États-Unis. All those laws are violating God's law. Et toutes ces lois sont en train de violer la loi de Dieu. And uh, I don't know if you heard about it. Je sais pas si vous en avez entendu parler. But the the senators and um, the, the, the MPs that that are being um, uh, voted on this US election. Je sais pas si vous savez, mais les sénateurs et les députés qui ont été euh, votés euh, Among them, euh, aux États-Unis, parmi the, eux, the number of transgenders uh, uh um, representative has, has doubled parmi eux, le nombre de, de personnes qui sont dans transgenre euh, a doublé. En fait. So you, you can see that uh, a lot of people are governments to change laws. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de, gens qui rentrent dans les parlements pour changer les lois. So I don't know if uh, uh, uh Biden will be a, a key player on that, but I think it will be a player. Je ne sais pas si euh, euh, Biden sera euh, un point majeur qui va jouer dans l'accélération des choses, mais je, je pense quand même que ça sera. Because they are uh, uh, uh, using that, um, um, that influence. Parce qu'ils utilisent cette influence. To, to, uh, to, make, to, to pass their agenda. Euh, pour euh, pouvoir euh, faire passer leur agenda. So it is true that Trump was like uh, um, more conservative. C'est vrai que Trump était plus conservateur. And uh, he was influenced by uh, the evangelical um, uh, um, part of the country. Et qu'il était beaucoup influencé par le côté évangélique du pays. And so we we obviously can fear that are going to Et là, nous pouvons de ce côté-là effectivement craindre que les choses puissent accélérer. Uh, let's go to Psalm. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre de, de Psaume? Psalm 2. Psaume 2. Verse 1. Verset 1. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Psaume 2, verset 1. Why do the nations wage and the people plot a vain thing? Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? The kings of the earth set themselves, les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble. The rulers take together, et les princes se concertent ensemble. Against the Lord and against his anointed, contre Yahweh et contre son Mashiach. Saying, ils disent Let us break their bonds. Brisons leurs liens. In pieces. Jetons loin de nous leurs chaînes. And cast away their cords from us. Jetons loin de nous leurs chaînes. Alléluia. Alléluia. So here donc ici, vous voyez David the spirit que David avait vu dans l'esprit en avant avance of the nations, que les rois des nations de la terre, que les présidents, que les euh, premiers ministres, qu'ils se euh, rencontreront, se mettront ensemble, qu'ils se concerteront. Against the Lord and Contre Yahweh et contre son Mashiach. against the Contre le retour de Christ. Et il les a vus se, rassembler. Ils étaient assis. Et il a vu en fait euh, les Nations Unies. all they are gathering, all the countries in the world are gathering. Et il a vu comment les pays euh, se mettaient ensemble. We live in a supranational uh uh, uh, uh, uh, system. We not we are not living in a, a state uh, national system anymore, but we are living in a supranational level. nous vivons euh, dans un système euh, supranational et plus dans un état de, euh, nation. Yeah, the, nation as we knew, knew it doesn't have any more uh, uh, weight in, in, in, in the international level la, nation telle que nous la connaissions n'a plus le même poids euh, euh, sur le point, point de vue international. That's why they created the, the, the, the European Union. C'est pour ça qu'ils ont créé la communauté européenne. So they can have européenne. a weight in, a, uh, in, a, uh, in the diplomacy, in, uh, in politics, uh, in an international level. Ils ont fait cela pour avoir un pouvoir euh, sur le point de vue diplomatique euh, ou euh, international. Oui, they are, uh, uh, talking about an African Union. Ils parlent aussi d'une union africaine. They are talking about Mediterranean Union. Ils parlent d'une union méditerranéenne aussi. We have the NATO. Nous avons l'OTAN. The UN. Les Nations Unies. Uh, the the, um, uh, the WHO. World Health Organization. Nous and, avons aussi euh, euh, euh, l'OMS. And you see how uh, uh, uh, um, something said by the WHO had, mm-hmm. has led to the lockdown of many, many countries of all, all the world. Nous voyons que ces règles ont touché les mondes entiers. And so Uh, but we have to understand that the system that we are living into exists for a long time. Nous devons comprendre que le système dans lequel nous vivons existe depuis longtemps. So this system, the antichrist system. Donc ce système, le système antichrist. It is uh uh, uh, uh, what we see in the, the, the book of Daniel, the chapter 2 of Daniel. C'est euh, ce que nous voyons en fait dans le livre de Daniel. The Nebuchadnezzar statue. Euh, in the lorsque, dream. lorsque nous voyons dans le rêve de Nebuchadnezzar la, la, la statue de Nebuchadnezzar. He saw this statue. Il a vu cette statue. And the feet of the statue. Et les pieds de cette statue. Were partly in uh, in iron and and a part in clay. Était euh, moitié euh, de fer et moitié d'argile. And this a nation was in part strong and in part fragile. Et cette nation était d'une part fragile et d'une part forte. It was the last kingdom. Et ça c'était le dernier royaume. And so we can see because they are mixed with with uh, alliances, with covenants. Donc on voit à, à travers ça parce qu'ils sont euh, liés à, euh, dans des euh, alliances. What yes, <clears throat> what uh, Uh, the king as saw he saw uh, uh, the last kingdom was uh, a mix between um, religion and politics. Et donc ce que euh, le, ce roi Nebuchadnezzar avait vu, c'était le mélange entre la religion et la politique. And we are in the middle of it. Et nous sommes en plein dedans, au milieu de cette euh, the, génération. The, if you go to Brussels, si vous allez à Bruxelles, and you see the uh, European Parliament, et que vous voyez le Parlement euh, de Bruxelles and, euh, européen, if, and if you see the, the, the, buildings of the of the, um, the Commission, of the European Commission. Et si vous voyez le bâtiment de la Commission européenne, uh, there is one building. It's it's um, Uh, uh, it's like the, the Babylon, Babel Tower. Uh, vous voyez qu'il y a un bâtiment qui ressemble à la tour de Babel. There is a statue. Il y a également une statue. Where you can see a woman. Où tu peux voir une femme. Riding a bull. Qui, euh, euh, qui est assise sur un taureau. And this woman is called Europa. Et cette euh, femme est appelée Europe. So you can see that what has inspired those politics to uh, uh, it's the devil himself behind the, the scene. Et vous voyez bien que ce qui a inspiré ces, politiques pour se rassembler, ce sont euh, derrière la main du diable qui est là. So I cannot predict future. Je peux pas prédire le futur. Uh, and only the Lord knows. Il y a que le Seigneur qui sait. But we have to be uh, always uh, in um, in his presence, and uh, we I I think that this election. Donc on doit toujours être euh, vigilant et puis je pense que cette élection. Um, it's the Lord that is in control of everything. Je pense que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Uh, no one can be Uh, or something uh, um, Donc il n'y a personne qui peut être euh, président actuellement sans que ce soit euh, dans euh, la permission du Seigneur. Because he has uh, the king of all authorities. Parce qu'il est le roi de toute autorité. Alléluia. Alléluia. another question? Y a-t-il une autre question? Amen, amen. Merci pour, euh, pour la réponse. j'avais répondu sur le téléphone de ma femme. Mais merci. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. OK, so um, Does anyone want to share another thing? Y a-t-il quelqu'un qui veut euh, partager euh, ce que le Seigneur lui a mis à cœur? I just um, I just I just would like to say to thank the Lord uh, for what He does. Um, Uh, has uh, we have experienced a 24-hour uh, no electricity, and that was actually a really, really experience, good experience. Euh, donc, je, je, voudrais remercier le Seigneur euh, parce qu'on a eu un problème d'électricité pendant 24 heures. Yes, and um, and um, uh, I've, I just managed to get in touch very quickly, I suppose, uh, before my phone turned off completely. Ah Et j'ai pu, euh, pu joindre la, la, compagnie électricité euh, juste avant que mon téléphone euh, soit complètement euh, lobat. Et and and um, mes um, and, also, and also some of my brothers like um, Maesh and uh, Aksa, ma uh, my sister Aksa, my sister. Et j'ai pu... And uh, for oui, vas-y, continue. And just for just asking for prayers, basically. And the Lord has allowed me to participate to this uh, meeting today, and, and, I thank the Lord, and I thank my brothers and sisters who have uh, helped me to pray and to, to donc, that, uh, je voudrais remercier euh, ma sœur Aksa et mon frère euh, Maesh, ainsi que les frères et sœurs qui ont prié pour cette situation et j'ai pu me connecter ce soir pour, euh, pour participer à la réunion. Amen, amen. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. C'est bon de témoigner de l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. It's good to, uh, to, uh, to, to, to, to give witness of what the Lord is doing, to bear witness. Mm. Alléluia. Amen. Amen. So um, I would like to uh, to go to um, uh, Psalm 1. Donc euh, j'aimerais qu'on aille euh, dans le psaume 1. And we're gonna read it. Donc nous allons lire Verse 1. Psaume 1 verset 1. Blessed is, is the man. Heureux l'homme He meditates day and night. Jour et nuit. He shall be like a tree. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Planted by the rivers and of waters. Qui rend, Qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Et euh, ainsi tout ce qu'il fera réussira. Alléluia. Alléluia. So Um, I would like I would like to talk today about the walk. J'aimerais parler aujourd'hui de la marche. The walk. La marche. How can we walk with the Lord? Comment pouvons-nous marcher avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. So it is important. Donc c'est important. To understand. De comprendre. That once you you que une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, you Tu as commencé une marche avec lui. is the Béni est l'homme qui marche. So Nous parlons beaucoup des miracles, des guérisons, uh, powerful des euh, dons de puissance. But if you look, take a look in the Bible, mais si vous regardez dans la Bible, you will see that Enoch, vous verrez que Enoch uh, didn't accomplish uh, miracles. Vous verrez qu'Enoch n'a pas accompli des miracles. But he walked with the Lord for 300 years. Mais il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. And after 300 years, et après 300 ans, the Lord took him. Le Seigneur l'a pris. So he didn't accomplish uh, uh, uh, uh miracles like Moses. Donc il n'a pas accompli des euh, miracles comme Moïse. He, he, didn't cast away demons. Il n'a pas chassé les démons. But he walked with the Lord. Mais il a marché avec le Seigneur. So much tellement que that he was taken. Qu'il a été enlevé. He, he didn't die. Il n'est pas mort. He was taken away. Il a été retiré. He, he was raptured. Il a été enlevé. Alléluia. enlèvement Because he walked with the Lord. Parce qu'il a marché avec le Seigneur. And we have to walk with him. Nous devons marcher avec lui. The walk la marche is so important. est tellement importante. How to work with him. Comment pouvons-nous marcher avec lui? Noah, Noah was another man Noé était un autre homme who also walked with him. qui a également marché avec le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. And Noah was not also he wasn't a, man we did who did uh, a lot of miracles. Et il n'avait pas fait énormément. Euh, il n'avait pas, fait de, do miracles il n'a pas du tout fait de, de miracle. But he walked with him. Mais il a marché avec lui. Because he was walking with him. Et parce qu'il marchait avec lui. Um, he was spared during the flood that came into the world. Il a été épargné de euh, la du déluge qui est venu sur le monde. He was spared him and his family. Il était épargné lui et sa famille. Because he was blessed by the Lord. Parce qu'il était béni par le Seigneur. Because he was walking, walking with him. Parce qu'il marchait avec lui. To walk with him. Marcher avec le Seigneur. Is to be obedient. In ça, obedience. Ça veut dire être obéissant, être dans l'obéissance. Alléluia, Merci Seigneur. So, Psalm le psaume 1 is saying, nous dit ceci. Who walks not in the counsel of the ungodly. Le, qui, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. So, Donc, They, in your walk with him, euh, pendant durant ta marche avec lui, you will encounter tu ungodly men and women. Tu rencontreras des gens méchants, des femmes you et des will hommes. encounter people who will not encourage you. Tu rencontreras des personnes qui ne vont pas t'encourager. You will encounter people that are mean. Tu rencontreras des gens qui sont mauvais. And I'm not talking about pagans. Je ne parle pas ici de païens. I'm talking about false Christians. Je parle des faux chrétiens. People who say that they are Christians. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Jesus, Jésus lui-même, when he was preaching the gospel, quand il prêchait l'évangile, if you see, he, he wasn't having problems with the pagans or si vous voyez bien, il n'avait pas de problème avec euh, les pays païens ou la plupart d'eux. Mais il avait des problèmes avec les religieux. Paul, Paul also was having problems with ungodly men and women. Avait également des problèmes avec des hommes euh, qui n'étaient pas qui étaient impurs. And they want to give counsels et ils veulent, ces gens, donner des conseils. They want uh, uh, uh, to, to, to, to, to, They, they, they give counsels and traditions. Et ils donnent des conseils et des traditions. Uh, uh, Jesus was speaking about the Pharisees and the Sadducees, and he was saying uh, from them that you put your traditions above the word. Yeshua disait ceci euh, aux pharisiens, vous mettez votre tradition au-dessus de la loi de Dieu. So the counsels of the, the ungodly, donc le conseil des méchants, the counsels of those people, le conseil de ces gens, will be traditions of seront euh, portés sur les traditions des hommes. And will be also false doctrines. Et seront également des fausses doctrines. All those counsels toutes ces conseils can stop your walk. peuvent euh, arrêter ta marche. You were walking. Tu étais en train de marcher. You were uh, uh, going uh, uh to uh, the goal, to, tu, to, your salvation. Tu allais tout droit vers ton, ton but, là, le and, salut. And uh, they, they, they taught you a tradition of man, or they taught you a, a, a false doctrine. Et soudainement, on t'a donné une fausse doctrine, une tradition d'homme. And then instead of walking straight, et au lieu de marcher de façon droite, you listen to it. Tu as écouté cette euh, And then you change your path. Et tu, tu as changé de chemin. Joshua was saying euh, Yeshua disait ceci. Uh, narrow is the way. Euh, le chemin est étroit. Narrow the path. Et euh, euh le chemin est étroit that goes into eternal life. Qui va à la vie éternelle. But wide is the door. Mais euh, large et spacieuse est la porte. The path. Le chemin. That goes to perdition. Qui mène à la perdition. You see? Vous voyez? There is two paths. Il y a deux, chemins. There is two paths in, in, in which you can walk. Il y a deux chemins dans lesquels tu peux marcher. You can walk into the truth. Tu peux marcher dans la vérité. Jesus is the truth. Yeshua est la vérité. But you can also walk in religious ways. Mais tu peux marcher aussi dans des voies religieuses. You can also walk in religious lies. Tu peux aussi marcher dans des euh, mensonges religieux. And then it it is the the the large path. Et là, c'est la large et spacieuse le chemin oui. that leads to perdition. Qui mène à la perdition. Alléluia. Alléluia. The counsel of the wicked. Le conseil des méchants. There was a man. Il y avait un homme. Uh, it's um, um, it it was the man who was counseling David. Il y avait un King homme David. qui conseillait le roi David. And his name was Ashitophel. Et son nom était Ashitophel. And his name Et son nom en lui-même in Hebrew en hébreu means veut dire foolishness. Euh, la la folie. We, we're gonna we're gonna On va uh, chercher yeah brother of foolishness. Le frère de la folie, Achitophel. But he was so elevated. Mais cet homme était tellement élevé. That he has, he, his counsels que ses conseils was considered étaient considérés as the voice of the Lord. comme la voix de Elohim, de Dieu. How can a man Comment peut un homme be uh, elevated to to the to fact that is like the voice of Comment est-ce qu'un homme peut avoir euh, autant de considération au point qu'on considère sa parole comme la voix de Dieu, Alléluia. Alléluia. We, can uh, um, think that maybe because he was related to on peut se dire bon, c'était, euh, euh, il était de la famille de Bathsheba. Um, and uh, maybe David wanted to, uh, to, to, to seek forgiveness. Et peut-être qu'il cherchait euh, le pardon euh, Because de cette he, Because He killed, he killed uh, a, Bathsheba husband. Parce qu'il avait tué euh, la fa le, le, mari de Bathsheba. So that lead him to put him in this position. Et ça l'a mis euh, dans cette position. So you can see that uh, sin donc, vous voyez qu'un péché can also conduct us to listen to wicked men. Euh, un péché peut aussi nous, euh, nous pousser en fait à écouter le conseil des méchants. Sin Parce que le péché is to uh, c'est to um, uh, not avoid but to miss the mark. Euh, donc le péché c'est rater la cible to miss the mark. Rater la cible. So you see, the weak, the, the counsels of the wicked can miss, can can make us miss the mark. Donc vous voyez que le conseil des méchants peut nous faire rater la cible. But also sin can uh, um, will make us miss the mark. Mais le péché aussi euh, nous fera rater la cible. Alléluia. Alléluia. So you see here. Donc vous voyez ici. That uh, we need to, to, to, not listen to the counsels of the wicked man. Vous, comprenez bien que nous ne devons pas écouter le conseil des méchants. And that's not easy. Et ce n'est pas facile. Because sometimes we don't know who is who. parce que des fois, nous ne savons pas qui est qui autour de nous. That's why we need a relation with the Lord. C'est pour ça que nous avons besoin d'une relation avec le Seigneur. That's why we need uh, to be uh, um, in um, in obedience to the Lord. C'est pour ça que nous devons être obéissants euh, Seigneur. Some people can Come Il y a des gens qui peuvent venir vers vous and give counsels et, that seems wise. Et ils peuvent vous donner des conseils qui paraissent sages with the philosophy of this world, avec la philosophie de ce monde, with uh, the, the, the, the, the, wisdom of this world. Avec la sagesse de ce monde. But James is saying that the wisdom of this world is evil. Mais Jacques dit que la sagesse de ce monde est diabolique. Alléluia. Alléluia. So we need to listen to the word of the Lord. Donc nous avons besoin d'écouter la parole du Seigneur. And to listen to his voice. Et d'écouter sa voix. There are times. Il y a des temps. When we, you will seek the Lord. Euh, où tu chercheras le Seigneur. And instead of seeking him directly. Et au lieu de chercher directement, you look for the man of the, of tu vas chercher, oh, il faut absolument que je parle à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. we become C'est comme ça qu'on devient idolâtre. because are looking for the next prophecy. Parce qu'on regarde à la prochaine prophétie. Oh, this man, when he spoke and he gave me a prophecy, uh, uh, that was true, so I want some more. Ah, cet homme, quand il m'a approché, il m'a dit la vérité, donc je, je, je encore des, des, paroles venant de lui. And then we are uh, uh, ourselves sometimes uh, making people becoming our, our idols. Et euh, nous sommes en train de faire des gens euh, nos idoles. Because we are looking for the, the, the, the answer of the Lord, we are looking for his voice. Tout simplement parce qu'on est en train de chercher la voix de Dieu, mais. But sometimes we don't listen. Mais des fois, en fait, notre problème, c'est juste qu'on n'écoute pas. We, we pray, but we don't listen. On prie, mais on n'écoute pas. You go to your bedroom. Tu vas dans ta chambre. And you pray. Et tu pries. Alléluia, thank you Lord. No, no, no, you pray, you pray. Ah, tu dis Alléluia, merci Seigneur, tu pries, tu pries. And after 10 minutes. Et après 10 minutes. Or 15 minutes. Ou 15 minutes. You say Amen. Tu dis Amen. But you didn't wait on him to. Mm mais tu n'as pas entendu la réponse du Seigneur. Tu n'as pas entendu ce qu'il avait à dire. This was not dialogue. Ça, c'était pas un dialogue. monologue. C'était un monologue. Donc tu lui parlais. Mais tu n'as pas eu le temps de l'écouter. Nous devons écouter le Seigneur. speaks in many ways. Il parle de plusieurs façons. He can put a conviction in your heart to do something. Il peut euh, mettre une conviction dans ton cœur. He can give you a vision. Il peut te donner une vision. He, he, can speak in your heart. Il peut parler à ton cœur. He can speak clearly in your mind. Il peut euh, parler audiblement euh, dans ton esprit. Through a prophecy. À travers une prophétie. Through a Uh, an interpretation of, of tongue. Euh, en te donnant une interprétation de langue and through his word. Et à travers sa parole. First of all, is word. Premièrement, c'est sa parole, à travers sa parole qu'il parle. But we are uh, uh, uh so addicted to uh, uh um, a McDonald's um, way of things. Nous sommes tellement addicts, drogués par euh, la façon euh, dont... that we want everything to be served as quick as a McDonald's et on veut qu'on soit servi aussi rapidement que McDonald's. C'est la génération McDonald's. Because we, we, we, we go to the professional of religion to give us uh, what we need. Parce que nous allons vers les professionnels de la religion pour nous donner ce dont nous avons besoin. Instead of waiting for the Lord Au lieu d'attendre le Seigneur euh, de savoir ce qu'il va nous dire. And sometimes the Lord will give you a counsel to go against what the, the wisdom of this world is saying to you. Et des fois, euh, le Seigneur te donnera un conseil pour aller en contre, contre, à contre-courant de ce que euh, le conseil du monde va te, te dire. Even sometimes against uh, counsels of men and women that will uh, that, that, that they will give you advices. Et même des fois, euh, tu auras des, des, des, des euh, des messages à contre-courant des personnes qui te donnent des messages. Euh... I'm not saying that you shouldn't listen to women and women uh, and men. C'est pas que je dis que tu dois pas écouter les hommes et les femmes, mais. But first you have to listen to the Lord. Mais premièrement, tu dois écouter le Seigneur. Uh, there is an example. Il y a un exemple. There was a prophet. Il y avait un prophète. Uh, he went into uh, uh, to, to speak to uh, Jeroboam. Il est parti euh, parler à Jéroboam. And he had a message. Il avait un message. He had a message. Il avait un message. And the Lord told him, you will not, uh, you, you will uh, uh, speak that message, and then when you come back, you will not take the same route that you have taken to, to give him the message. Et euh, il avait un message et euh, le Seigneur lui a dit, euh, quand tu repartiras, quand tu auras délivré le message, tu ne repartiras pas par le même chemin. you will not stop and Et tu ne vas pas t'arrêter pour manger du pain et. Euh, et ensuite euh, quand il est revenu, un vieux prophète, l'a vu, et lui a dit, No, the Lord told you have to come at my place. Non, non, tu vas venir dans mon endroit. And he said, no, I will not, because the Lord told me that I have to go and uh, uh, uh and, and and and not stop at the pla- uh, at your place, but go Uh, go back to my country. Et euh, ce jeune prophète a dit non non non moi je peux pas parce que le Seigneur m'a dit une fois que je délivre mes sacs il faut que je rentre chez moi. And then uh, uh, look how was the the, the the the prophet. Regardez comment était rusé le vieux prophète. He said to him no an angel told me otherwise. Et il a dit euh, ce vieux vieux prophète non il y a un ange qui m'a dit autre chose. So come in my place. Donc alors viens dans ma maison. And he did obey the, the whole prophet. Et il a obéi au vieux prophète. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? The, the young prophet, le jeune prophète, after eating at, the, at that place, après avoir mangé à cet endroit, the old prophet had a prophecy le, le, vieux prophète a soudainement eu une prophétie. And he said to the young prophet, Et il a dit au jeune prophète, Because you have not listened to the word of the Lord, parce que tu n'as pas écouté à la voix du Seigneur, you will die on, the, on your way back to, uh, tu vas uh, mourir to your country. quand tu vas retourner dans ton pays. Uh, um, uh, a un, lion will kill you un lion way. te tuera sur le chemin. And he, he, he died. Et effectivement, il est mort. You see, Vous voyez he, he was he was stopped on his way he was stopped on his walk because he listened to a old prophet vous voyez il, il a été arrêté euh, dans son chemin ou dévié parce qu'il a écouté la voix du vieux prophète this old prophet ce vieux prophète wanted to He was jealous. Il était jaloux. He, he, he, because he didn't have the gift anymore. Parce qu'il n'avait plus de don. Uh, and uh, he saw that young prophet. Il a vu ce jeune prophète. He saw that star that he had on him. Il a vu l'étoile qui brillait sur lui. And he wanted to destroy him. Et il voulait le détruire. And there are people in our lives. Et il y a des gens dans nos vies. They, they see that, that star that Jesus is in us. Ils voient l'étoile qui est sous ta vie. And they want to destroy us. Et ils veulent nous détruire. And they can give us false false counsels. Et ils peuvent nous donner des faux conseils. Hallelujah. Hallelujah. And we need to listen to the Lord. Et nous avons besoin d'écouter le Seigneur. Because that young prophet was stopped in his ministry because of that word. Parce que le jeune prophète a été arrêté dans son ministère à cause de cette parole. And sometimes you, you, will see uh, uh, people who, are, who have been stopped. They, they were going the right way and then they, will be, they have been stopped. Et vous voyez, il y a des gens qui marchaient correctement et ils ont rencontré des personnes et ils, sont, ils ont été stoppés dans leur marche. The wicked ones. Les méchants they want to kill us. veulent nous tuer. If they cannot kill us physically, s'ils ne peuvent pas nous tuer physiquement, they, will ki- they want to kill us with the tongue. ils veulent nous tuer avec la langue. Jeremiah Jérémie was a prophet était un prophète and he was prophes- prophesizing et il prophétisait in the kingdom of Judah. dans le euh, royaume de Juda. And uh, the, the, the, the, the, the, squa- the, um, the, the ancients, Et les anciens they said, ont dit ceci. oh, Kill him, let's kill him with, the, with our tongues. Allons, venons et euh, tuons-le avec nos langues, notre langue. They want to kiss, kill us with the tongue. Ils voulaient le tuer avec la langue. Saying, oh, uh, uh, uh um, there, will still be prophecies, uh, uh, there will still be prophets to prophesize. Ils disent, oh, il y aura encore des prophètes pour prophétiser. So, you see, vous voyez, they want to kill us with the tongue. Ils veulent nous tuer avec la langue. Elijah, Elia, hallelujah, thank you Lord. Merci Seigneur. Elijah was a prophet. Elijah était un prophète également. And uh, um, at his uh, Uh, uh, mouth, he, he, said to Hakab that uh, it will not rain for three years. il a dit au roi Akab, à ma parole, il ne pleuvra pas pendant trois ans et demi. Only if I speak, then it will rain. Et euh, quand je reparlerai à nouveau, là, la pluie reviendra. So he was mighty in works. Donc, il était puissant en actes, en œuvres. And then he killed euh, de, de, de, 400 prophets of Baal. Ainsi, il a tué les 400 autres prophètes de Baal. And the 450 prophets of Astarte. Et 450 prophètes d'Astarté. But at one word. Mais en une seule parole seulement. Uh, of, uh, of Jezebel. Euh, une, après, euh, une après avoir entendu une seule parole de Jézabel, il était découragé. Il a été apeuré. So much tellement que that he il a demandé au Seigneur, Seigneur, prends ma vie, tue-moi. Vous voyez? poison that Vous voyez le poison qu'elle avait dans sa bouche? and uh, she was she, she, frightened him elle l'a apeuré because she had killed uh, all the prophets of Elohim almost all the prophets of Elohim during that time parce qu'elle avait à cette dans cette période tué presque tous les prophètes de, de Elohim but she couldn't kill uh, Elijah mais elle ne pouvait pas tuer Elia so she tried to kill him with her tongue donc elle a essayé de le tuer par la langue Let's go back to our Retournons dans, psalm dans le psaume 2. 1. Psalm 1. Psaume 1, pardon. Nor stands in the path of sinners. Pas sur la voie des pécheurs. So there is a path for the sinners. Donc il y a des les, voies des, des pécheurs. You see? The problem with uh, uh, ourselves. Notre problème. Donc notre problème. And with Christianity in uh, in uh, in global and avec la chrétienté. En général. It's because uh, Christians are not living in a in a in a holy way. Ils ne vivent pas une vie sainte. We have been uh, uh, uh taught wrongly. On a été enseigné euh, d'une mauvaise façon. Something that can uh, lead us away from the path is sin. Ce qui peut nous euh, mettre en dehors de la voie, c'est le péché. And sinners. Et les pécheurs. The path la voie, of sinners. La voie des pécheurs. Is it true? It's true that we, we, we cannot be in, in this world without uh, uh, living uh, uh and uh, talking to sinners. We, we, were, we were sinners too. On était aussi des pécheurs, donc on peut pas dire qu'on doit sortir de ce monde euh, parce qu'il n'y a, a, que des pécheurs partout. But we cannot stay with someone that says that he lives a holy life, Mais but is lying. ne pouvons pas rester avec une personne qui dit qu'elle vit une vie sainte, mais alors qu'elle est en train de mentir. So, someone who lives, is, he, he says that he is Christian. Alors quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. But lives consciently mais in sin. Mais il vit euh, consciemment dans le péché. And when you want to rebuke him or you want to to instruct him, he, he doesn't want to be uh, uh, taught. Et quand tu veux euh, l'aider euh, dans l'enseignement, il ne veut pas être enseigné parce qu'il n'est pas enseignable. Because he, doesn't want to live uh, sinner's life. En fait, ça veut dire qu'il veut pas laisser sa vie de péché. Like I said before, comme j'ai dit avant, the sin, le péché, one of the definition, one of the traduction of sin, of the translation of sin, une des traductions de, de euh, la signification du péché, c'est is to miss the mark, de rater le but, la uh, cible. Uh, there, there, was a man. Il y avait un homme. Hallelujah, thank you Lord. Merci Seigneur. Uh, his name is um, um, Balaam. Son nom, euh, c'était Balaam. And Balaam Et Balaam uh, was sicked by Balak. Était recherché par Balak, le roi. And Balak wanted Balaam to curse the, the people of Israel. Et Balak voulait que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. And Balaam Et le prophète Balaam was uh, uh, uh paid. Uh, était payé. Well, paid. Uh, with honor, with uh, the, the, glory of, uh, of Balak. Était payé avec l'honneur euh, des, des choses, euh, de, enfin, des, euh, des biens de Balak. To, to curse the people of Israel. Pour maudire le peuple d'Israël. Even though the Lord told him not to do it, même, not to go with him. Même si le Seigneur lui avait dit non, ne va pas avec euh, Balak. But he did went because he was already seduced. Malheureusement, il est allé avec lui parce qu'il était déjà séduit. But when he, when he went to curse the, the people of Israel, quand il est parti maudire les, euh, le peuple d'Israël, he couldn't do it. Il ne pouvait pas le faire. Because when he was prophesizing, quand, parce que quand il était en train de prophétiser, <laughs> the Lord, the Spirit of the Lord, came on him and he He only blessed the, the, the people of Israel. Et l'esprit euh, du Seigneur est venu euh, sur lui et il ne pouvait que bénir le peuple d'Israël. Hallelujah. Hallelujah. But Mais he knew something. Il savait une chose. He knew that if the people of Israel disobey the Lord, il savait que si le peuple d'Israël désobéissait au Seigneur, then the Lord will strike them. alors le Seigneur allait les frapper. So he, he, he, he, he managed to send beautiful woman. Donc il s'est arrangé pour envoyer de belles femmes. Uh, venant d'une autre nation, d'un autre pays. to uh, them Pour euh, les emmener à la séduction. Et les Hébreux. Uh, sont tombés dans ce piège, dans cette voie. Et the et l'ennemi wants us to do the same thing. Veut que nous fassions la même chose. If he cannot uh, uh, uh, uh, lure us into physical intercourse with uh, uh, with someone. Donc si l'ennemi euh, il sait qu'on peut pas tomber dans euh, des euh, relations sexuelles avec quelqu'un. or fornication. Ou bien la fornication. Or adultery. Ou bien dans l'adultère. He will try to to lure us into spiritual adultery, spiritual fornication. il va essayer de nous, nous, nous, faire tomber dans, euh, euh, donc, euh, dans l'adultère spirituel ou la fornication spirituelle. And that comes also with false doctrines. Et ça, vient aussi à travers les fausses doctrines. Okay, he cannot. eh. he, now he's married and uh, he doesn't he, he doesn't fall into impurity or he will not fall with that woman. Ah oui, là, maintenant, il est marié, mais il va pas tomber dans l'adultère avec cette femme. But I will make him uh, uh, fall into uh, spiritual idolatry. Mais je vais le faire tomber dans l'idolâtrie spirituelle. he will, um, I don't know, um, Christmas. Ah, il va fêter euh, euh, Noël, pardon. Uh, thinking that's uh, a Christian uh, uh, holiday. En pensant que c'est euh, c'est une fête euh, du Seigneur. Or uh, I will uh, make him pray a saint. Ou alors je ferai euh, prier un saint. Or I will make him worship his his pastor without knowing it. Alors je ferai en sorte qu'il commence à adorer son pasteur sans même qu'il le sache. Or worshiping money. Ou bien adorer l'argent. So you see. Donc vous voyez. <laughs> the, the devil is uh, is uh, um, cunning. cunning. Donc le diable est rusé. The path of sinners. La voie des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Psalm, again. Psaume Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Nor sits in the seat of the scornful. Euh, et il ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. So he was walking. Donc il était en train de marcher. Then ensuite, he listened to the counsel of the ungodly. Euh, ensuite, il s'arrête sur la voie euh, euh, il s'assoit, pardon, sur le conseil des méchants. Non, il marche, pardon. Il ne marche pas. Il ne marche pas, pardon. So, he was walking. Donc, il est en train de marcher. Then, he stands in the path. Ensuite, il s'arrête sur la voie. And then now he sits. Et maintenant, là, il s'assoit. So, you were walking. Donc, toi, tu es en train de marcher. And then comes something. Et quelque chose arrive. When you stop walking. Alors là, tu t'arrêtes de marcher. And you stand. Et là, tu t'assois. You stand still. Tu t'assois. Non, you stand. Tu, euh, tu, restes debout. But you stop walking. Mais euh, tu t'arrêtes de marcher en fait. And then you sit. Et ensuite, tu t'assois. So you were walking. Donc tu étais en train de marcher. And then. Et ensuite. You stopped. Tu t'arrêtes. And then. Et ensuite. You sit. Tu t'assois. You see? Vous voyez? We are supposed to walk. On est supposé marcher. Not to stand and sit. Mais on n'est pas supposé s'arrêter et puis s'asseoir. Alléluia. Alléluia. So you see, donc vous voyez, we need to always walk. Nous avons toujours besoin de marcher. And walking et la marche. Let's open a parenthesis. On va ouvrir, une parenthèse. There is three stages in the walk. Il y a trois étapes dans la marche. Alléluia. Hallelujah. Isaiah. Prenons le livre d'Ésaïe. 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Hallelujah. Thank you, Lord. 40 versets. 31. Ésaïe 40, verset 31. But those who wait on the Lord Mais ceux qui s'attendent à Yahweh shall renew their strength. renouvellent leur force. They shall mount up with wings like eagles. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. They shall run and not be weary. Ils courent et ne se fatiguent pas. They shall walk and not faint. Ils marchent et ne se lassent pas. Hallelujah. So you see, We walk first. Vous voyez que nous marchons premièrement. And then we run. Ensuite, nous courons. Paul was saying. Paul disait ceci. I run. Je cours. See the, the athletes. Vous voyez les athlètes. They run. Ils courent. In the stadium. Dans le stade. They, they run. Mais ils courent. Uh, with uh, uh, uh, uh knowledge of the rules and following the rules ils courent avec la connaissance des règles, en suivant les règles. And they, run as if they they want to win. They win. They will win. Et ils courent parce qu'ils ont euh, le, pour but de gagner. And they, are running to, to, to uh, win uh, corruptible crown. Et ils courent pour gagner une couronne corruptible. And doing so, et en faisant cela, They, they, they live on diets. Ils vivent selon une diète. Uh, and strict rules. Et avec uh, des uh, règles strictes. And he was comparing our run to those athletes. Et il comparait notre course à celle des athlètes. He's, he's saying, il I mortify my body, et il disait, my je, members. Je mortifie euh, mon corps. So he's not doing it physically, that's for sure, that's for certain. Non, il ne faisait pas physiquement, ça c'est sûr. Like uh, some Catholic uh, uh, uh monks are doing. Pas comme euh, certains moines actuellement catholiques le, enfin, faisaient à l'époque. But it's a spiritual thing that he's talking about. It's to be uh, in control of of uh, his body. Donc euh, quand il disait se mortifier, c'est donc euh, c'est être au contrôle de son corps. Alléluia. So there Alléluia. is walking. Donc il y a la marche. Running. Il y a la course. And they shall mount up with wings like eagles. Et ensuite ils vont s'élever comme des aigles. Hallelujah. Hallelujah. You see the three stages. Vous voyez les trois étapes. Hallelujah. And we can see that um, um, hallelujah. I, um, that Paul was comparing himself to an athlete. Et vous pouvez voir que Paul se, euh, se, se comparait à, euh, à, un athlète. Alléluia. Alléluia. Let's go to um, Galatians. Allons dans le livre de Galates. 5. Galates 5. We, we know those, those passages. On connaît ces passages. 16. Galates 5, verset 16. Walk, for I then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mais je dis marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. So you see that our walk, vous voyez que toutes les marches, our walk is against the walk of the flesh. Vous voyez que notre marche est euh, contre le désir de la chair. And that's why he's saying he's mortifying himself. Et c'est pour ça il disait il se euh, mortifie lui-même. Because he knows that his flesh wants to do something else. Parce qu'il sait que sa chair veut faire autre chose. Because the flesh is uh, adultery, fornication, uncleanness, lewdness, parce que la, chair, dans la définition du verset 19, c'est euh, l'adultère, la relation sexuelle. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. Euh, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes. Envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Hallelujah. If you walk by the Spirit, si vous marchez par l'esprit, you shall not fulfill the lust of the flesh. Vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. We have to learn to walk by the Spirit. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit, selon l'esprit. Because the flesh wants us to be grounded to this world. Parce que euh, le, la chair veut que nous soyons vraiment attachés will, à You will not be able to, uh, to, to, to spread your wings like an eagle. Tu ne pourras pas en fait t'élever comme un aigle. If you are still doing fleshly things. Si tu continues à faire des choses euh, charnelles. If you are still walking by the flesh. Si tu marches toujours selon la chair. An eagle. Un aigle. He lives. Vit. In the rocks, in the mountain. Dans les rochers, dans les montagnes. Is above every other creature. Il est au-dessus toutes les créatures. He feeds his um, his uh, uh, his uh, child his children with blood. il nourrit ses enfants avec du sang. Jesus was saying, if you don't eat my flesh and if you don't drink my blood, you cannot, you cannot have eternal life. Jésus disait, si tu ne manges pas de ma chair et ne bois pas de mon sang, because tu ne pourras pas avoir la flesh, vie éternelle. Because my flesh is really que, a, a, a, a, food. Parce que ma chair est réellement une nourriture. And my blood a drink et ma, euh, mon sang est véritablement un, euh, une boisson. Alléluia. Alléluia. We have to learn to, to, to live by the Spirit. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit. We have to crucify the flesh with its passions and desires. Donc crucifier la chair et ses désirs. And if we live in the spirit, et si nous marchons par l'esprit, let us also walk in the spirit. Euh, marchons aussi par l'esprit. You can say that I'm a Christian. Tu peux dire que je suis un chrétien. But you know who can tell who, if you are a Christian or not. Mais tu sais qui peut dire que tu es un chrétien ou pas? Your husband or your wife c'est ton mari ou ta femme. Or your neighbors. Ou tes voisins. Or your colleagues. Ou tes collègues. Or your, your, your, yeah, your family. Ou bien ta famille. Because uh, you can be an, uh, an, um hypocrite uh, among us. Parce que tu peux être un hypocrite. You can be an hypocrite when you go to the assembly. Tu peux être un hypocrite quand tu vas à l'assemblée. And uh, uh you, you, you can pray and uh, Uh, say glory to the Lord and worship the Lord. But if at home, donc tu peux dire euh, euh, prier dire gloire au Seigneur, mais si à la maison, your wife doesn't see the Christian in you, ta femme ne voit pas le chrétien en toi, there is a problem. Il y a un problème. You need to to kneel, to kneel, to kneel down. Tu as besoin de t'agenouiller. And seek the Lord. Et chercher le Seigneur. You need more self-control. Tu as besoin de plus de euh, contrôle de soi. Let's see, 24, Galatians 24, uh, Galatians 5, 24. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passion and desires. Mais ceux qui sont en Machia, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. The Lord was saying, le Seigneur disait It is better to, to go into the kingdom of heaven with one uh, uh, uh, eye. Le Seigneur disait que il vaut mieux aller euh, dans le royaume des cieux avec un seul œil. Than go to the to to to hell with the, both eyes. Au lieu d'aller uh, en enfer avec uh, les deux yeux. He was saying, if your eye is for you an, an occasion to sin. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, to fall, une, occasion de, chute ou de, péché, Alors prends cet œil et arrache-le et jette-le euh, au loin. speaking il ne dit pas ça physiquement, mais il le dit spirituellement. Alléluia. The Lord is saying, le Seigneur dit, that I am the vineyard que je suis euh, le, euh, le vigneron. The vineyard. Euh, le, la vigne. La vigne, pardon. And every branches that bear fruit in me. Et toutes les. Euh, you are the branches. Et tout ce qui porte des fruits sont, sont les branches. And if they bear fruit. Et s'ils portent des fruits. I will cut. Je les coupe, je couperai, je les couperai. For them to bear more fruit. Afin qu'elles euh, puissent porter plus de fruits, ces branches. The, Lord will cut things in you. Le Seigneur va couper des choses en toi. Things that is leading you to the to a fleshly uh, life. Les choses qui vont t'emmener dans une vie euh, charnelle. I remember I, I, I loved playing games. Je me rappelle, j'aimais beaucoup euh, jouer au jeu. I loved playing, uh, uh, at the time it was uh, PlayStation 2, Nintendo and all those things. C'était les jeux de PlayStation, euh, PlayStation et puis Nintendo, tous ces trucs. Is it forbidden in the, in the Bible? Est-ce que c'est interdit dans la Bible? No, it's not. Non, c'est pas interdit. But Mais it was taking a lot of time. Mais ça prenait beaucoup de temps. It was be becoming an, it was an idol. C'était une idole. And when I was 26 years old, 27 years old. Et quand j'avais 26, 27 ans. I decided to stop it. J'ai décidé de stopper cela. Because the Lord told me to. Parce que le Seigneur m'a demandé. And because it was uh, ruining my my spiritual life. Et parce que ça euh, abîmait également ma vie spirituelle. How can I meditate? Comment pouvais-je méditer? How can I have a prayer life? Comment pouvais-je avoir une vie de prière? Uh, if I, I was uh, uh, playing for three to four hours straight. Si je even more. Si je jouais pendant 3 à 4 heures euh, comme ça. Euh, That's my example. Ça, c'est mon exemple. moi. Mais euh, chacun de nous, nous avons des exemples comme ça, des témoignages. will uh, tell you to get rid of things. Le Seigneur te demandera de te débarrasser de certaines choses. For you to bear Afin que tu portes plus de fruits. That's internally. Ça, c'est euh, entre toi et lui. But also externally. Mais aussi, euh, c'était ça c'est intérieurement, mais aussi extérieurement. He will also uh uh uh, uh, uh, uh, take away from you friends. Extérieurement, il, prend, il, il, il te débarrassera de certains amis. And family members also sometimes et des fois aussi par rapport à des membres de la famille. Il les mettra à l'écart. Because also bad Parce que ce sont aussi des mauvaises branches. And et bad way. Ils t'influencent d'une mauvaise façon. sometimes It can be Et des fois, ça peut être des faux chrétiens également. qui disent qu'ils sont des chrétiens mais qu'ils ne sont pas du tout. Abraham. Abraham. Euh, euh, euh, and, and, and those people will will give you uh, uh, uh, will make you be sorry they will um, um, they will be uh, in, in, no because of those people you will be late in in your calling à cause de ces personnes, tu seras en retard par rapport à l'appel de, de The father of Abraham, le père d'Abraham, is called Terak. est appelé Terak. And Terak. Et Terak. Terak means. Signifie. Euh, retard. uh to be late. Le retard. And um, uh, the Lord talked to, to Terak to go outside of his country. Et le Seigneur a dit à Terak d'aller euh, en dehors de son pays. But he stopped in his way. Mais il s'est arrêté en chemin. And Abraham, who also been, have been taught to, to, to go out of uh, his country, Et Abraham aussi, euh, à qui Dieu avait dit de quitter son pays, s'est arrêté également with, with his father. avec son père. And it's not, it, it is only after his father's death Et c'est seulement après la mort de son père that he started to walk again qu'il a pu euh, marcher euh, de nouveau. and went out of his country. Et il est parti en dehors de son pays. So you see, donc vous voyez, there are people uh, uh, uh, uh that are around you. There are, gens... are Et donc, vous voyez qu'il y a des gens autour de vous qui sont euh, des terracs, des, des retards. They cause you to be late on your calling. Ils font en sorte que tu es en retard par rapport à l'appel de Dieu dans ta vie. Uh, Abraham was with Lot. Abraham était avec Lot. His, he was his, his nephew. C'était son neveu. And Et le Seigneur avait préparé aussi un temps où ils seraient séparés. Lot means Parce que Lot signifie le voile. Lot Et Lot était comme un voile pour afin que Abraham ne rentre pas dans euh, la terre promise. et c'est quand ils se sont séparés that the Lord spoke to Abraham. Que le Seigneur a parlé à Abraham. Once again. Encore une fois. And he, he told him, see that country. Et il lui a dit, vois ce, ce pays. I will give it to your descendants. Je le donnerai à ta descendance. You see? Vous voyez? So uh, there are uh, uh, people in our lives that can be veils. Vous voyez, il y a des gens dans notre vie qui peuvent constituer des voiles. And they can uh, our eyes. Ils peuvent euh, vraiment cacher nos yeux. They can veil our eyes. Ils peuvent voiler nos yeux. And we don't see the promised land. Et nous voyons pas la terre promise. We ainsi. don't see the vision nous accomplished because they are veils. Nous voyons pas la vision accomplie parce qu'il y a des voiles. Des retard. Des voiles, pardon. Alléluia. Alléluia. So, we have to be, uh, uh we, the Lord will get rid of the branches. Donc le Seigneur va se euh, débarrasser des branches. And sometimes it can hurt. Et des fois ça peut faire mal. Because if you take a, a, a vineyard. Parce que si tu prends euh, une vigne. And you cut branches. Et tu commences à couper des branches. You will see that the the the the, um, the branch will bleed. Vous voyez, vous allez voir que les branches sont en train de saigner. But. Mais when you get you get rid of uh, bad branches, mais quand vous enlevez les mauvaises branches, then the, the ah. branch that are healthy will will bear more fruit. Et les branches qui sont en, euh, euh, en bonne santé vont donner plus de fruits. In the vision that the Lord has given you, dans la vision que Dieu t'a donnée, you will encounter people. tu vas rencontrer des gens. There, there will be people that will help you. Il y aura des gens qui vont t'aider. And they are important to the vision. Ils sont importants pour la vision Because de ta they vie. will adhere to the vision. They will uh, join the vision. Parce qu'ils vont adhérer, ils vont euh, rejoindre ta vision. Nehemiah, Nehemiah and Esdras, they work together. Nehemiah et Esdras ont travaillé ensemble to, to, to build back Jerusalem and the temple. Pour euh, reconstruire la muraille de Jérusalem et les temples. They helped each other. Ils se sont aidés les uns les autres. But there were Sambalat and Tobijah. Mais il y avait des et Tobijah. They mocked them. Qui se sont moqués de lui. And that's the next thing. Et ça c'est la, le, la chose après. We don't have to sit with the mockers. Nous ne pouvons pas en fait nous asseoir avec les moqueurs. The mockery is another uh, way of Satan uh, us. La moquerie est une autre façon que Satan a de nous décourager. Oh, uh, see those Hebrews. oh, regarde ces Hébreux. Will they uh, sacrifice? Pourront-ils sacrifier? Will they build? Pourront-ils construire? You see, voyez? They, euh, with mockery. Avec des moqueries, on peut. Euh, euh, you, you, you can, uh, you can uh, uh, uh, uh um, also destroy by the tongue. Tu peux détruire aussi par la langue ainsi, avec les moqueries. When you turn your, your life to Jesus, quand tu donnes ta vie à Yeshua, remember when you have turned your life to Jesus. Rappelle-toi le jour où tu as donné ta vie à Yeshua. Your family mocked you. Ta famille s'est moquée de, de Your toi. colleagues mocked you. Tes collègues se sont moqués de toi. Your friends mocked you. Tes amis se sont moqués de toi. Oh, this is oh, hey. Oh, that's Eric again. Jesus, Jesus. Oh, c'est Eric encore avec son Jésus, Jésus. Ah, it's always Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. And then they will mock you and they will mock your Elohim. Ah, ils vont se moquer de toi et ils vont se moquer de ton Elohim. To do discourage you. Tout ça pour te décourager. We cannot sit with the mockers. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec les moqueurs. They, they, they, they pass their time mocking, mocking, but they don't do anything with their lives. Euh, ils passent leur temps à se moquer, moquer, mais ils font pas grand chose de leur vie. The mockers. Les moqueurs. Jesus was mocked. Euh, on, s'est moqué de Jésus. De the prophets were mocked. Les prophètes ont été moqués. You will be mocked. On va se moquer de toi. We, we cannot uh, uh, uh, forbid people to mock us. On peut pas interdire les gens de se moquer de nous. But we can do something. Mais nous pouvons faire quelque chose. We can not sit with them. Nous ne pouvons pas euh, ne pas nous asseoir avec eux. And be part of those mockeries. Et être part, euh, prendre part à ces moqueries. In walking with the Lord, en marchant avec le Seigneur, there will be stages. Il y aura des étapes. There will be a lot of steps. Il y aura beaucoup d'étapes de pas. You will uh, uh, uh, climb mountains. Tu vas monter des montagnes. And after one mountain, Et après une montagne, you will climb another one. Tu vas en monter une autre. And you will feel like, okay, I've climbed this mountain. Et tu vas dire, ah, j'ai monté. Ouf, I'm exhausted. J'ai monté cette montagne. je suis fatigué. Je suis. Ah, oh, c'était dur. Oh Lord, it was difficult. Oh Seigneur, c'était dur. And the Lord will continue. Et le Seigneur va continuer. And will say, follow me. Il va dire, euh, continue à me suivre. And you say, oh my lord, but have you not seen that mountain that we have uh, climbed? Et tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas vu la montagne que j'ai uh, montée? And he will say to you, come on, my son, we have to go. We haven't, we have not finished the walk. Et euh, le Seigneur te dira, allez, continuons. If On n'a pas here, terminé euh, la euh, marche. If you stay here, si tu restes ici, I will continue. Je continuerai. Alone. Seul. So follow me. Donc conduis. So we euh, have to take courage. Donc suis-moi. Alors on doit être encouragé. Et, and continue. Et conti à continuer. The walker. Le marcheur. Will be granted great things. Sera récompensé de grandes choses. Oh, he will have recompense. Oui, il aura des récompenses. Alléluia. Alléluia. He will be given a new name. Il aura un nouveau nom. He will be given a, a, a, um, um, a scepter. Il aura un sceptre. He will have a crown. Il aura une couronne. You see? Vous voyez? Those athletes. Ces athlètes. They are running. Ils sont en train de courir. To have euh, corruptible crowns. Pour avoir des euh, couronnes corruptibles. But we are running and, walking to have incorruptible crowns. Mais nous courons pour avoir des couronnes incorruptibles. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Revelation 2. Dans Apocalypse 2. Verse 7. Verset 7. Who has an ear? Qui, celui qui a des oreilles. Let him hear what the Spirit says to the churches. Qu'il écoute ce que euh, l'Esprit dit à l'Église. To him who overcomes. À celui qui remporte la victoire. I will give to eat from the tree of life. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Which is in the midst of the paradise of Elohim. Qui est au milieu du paradis. If you overcome. Si tu vaincs, tu remportes la victoire. You will be given the tree of life. Et tu auras le à manger de l'arbre de vie. The tree of life. l'arbre de vie. Hallelujah. Hallelujah. Verse 11. Verset 11. He who overcomes que celui qui a une oreille shall not be hurt by the second death. Uh, Verse 11. Verse 11. Apocalypse. Toujours 2, 2. Chapter 2, verse 11. Euh, celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. So you will not suffer the second death. Donc tu n'as pas souffrir la seconde mort. The second death is the lake of fire. La seconde mort c'est le lac de feu. Where the, the false prophet and the uh, anti-Mashiach, the beast will be thrown. Où les, les, les faux prophètes et le, le faux prophète et l'anti-messie. And Satan. Et Satan sera and jeté. And his, his angels. Et leurs anges seront and jetés all of us that will suffer the second death. Et tous ceux qui seront euh, euh, destinés à cette seconde mort. Because they will not be in the in the book of life. Parce qu'ils ne seront pas dans le livre de vie. They will they will be thrown to that lake of fire. Ils seront jetés dans ce lac de feu. But you that that will overcome. Mais toi qui vas remporter la victoire. You will not be hurt by the second death. Tu ne seras jamais tu ne vas jamais souffrir de cette Hallelujah. seconde mort. Alléluia. Euh, verse 17. Verset 17. He who has an ear, que celui qui a une oreille Let him hear what the Spirit says to the churches. entende ce que l'Esprit dit aux, aux, assemblées. To him who overcomes, à celui qui remporte la victoire, I will give some of the hidden manna to eat. je donnerai à manger de la manne cachée. Hallelujah. And I will give him a white stone. Et je lui donnerai aussi un caillou blanc. And on the stone a new name. Et sur le caillou un nouveau nom. Written which no one knows except him who receives it. Écrit que personne ne connaît excepté Hallelujah. celui qui le reçois. Oh, thank you, Lord. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Um, verse 26. Verset 26. And he who overcomes. Et à celui qui remporte la victoire. And keeps my works until the end. Et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. To him I will give power over the nations. Je donnerai autorité sur les nations. And he shall rule them with a rod of iron. Et il les gouvernera Ooh. avec un sceptre Alléluia. De They shall be dashed to pieces like the potter vessels. Et elles seront brisées comme les vases de potier. As I I also have received from my Father. Cela que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. And I will give him the morning star. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Hallelujah. Hallelujah. We'll be Hallelujah. <laughs> we will have power over the nations. Nous aurons l'autorité sur les nations. With a word of iron. Avec un sceptre de fer. Hallelujah. We will reign with him. Nous allons régner avec lui. Because oh Joshua. Parce que notre Yeshua n'est pas égoïste. He doesn't want to reign alone. Il ne veut pas régner seul. But he wants to reign with you and, and, and, and me. Mais il veut régner avec toi et moi. And we will reign with him. Et nous allons régner avec lui. Oh hallelujah. Hallelujah. That give us confidence. Ça nous donne euh, l'assurance. That give us encouragement. Ça nous donne de l'encouragement. To walk this pour way. Pour marcher encore. To walk this path. Pour marcher dans cette voie. To do sacrifice sacrifices. Pour faire des sacrifices. To offer us a, our body in sacrifice to the Lord. Pour offrir nos, nos corps comme des sacrifices saints. Living sacrifices. Des sacrifices vivants. That's a reasonable cult. Ça c'est un culte raisonnable. Hallelujah. Hallelujah. We are priests. Nous sommes des sacrificateurs. We are priesthood. Nous sommes dans une sacrificature. also sacrifice. Et nous sommes en même temps les sacrifices. Et nous offrons nos corps comme des sacrifices au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Un sacrifice vivant. Uh, Parce que nous savons que nous recevrons des couronnes. Et nous aurons toutes ces récompenses. Alléluia, Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. <laughs> Verse 5, chapter 3. 5. He who overcomes. Celui qui euh, euh, remporte la victoire shall be clothed in white garments. sera vêtu de vêtements blancs. And I will not blot out his name from the book of life. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. But I will confess his name before my father. Mais je confesserai son nom devant mon and Père. And before his angels. Et devant ses anges. Oh, alléluia. Antonio and Angela. Antonio Angela. The name is written in the book of life. Le, votre nom est, est, inscrit dans le livre de vie. Emily and Yannick. Emily et Yannick. The name is written in the book of life. Le nom, And I'm confident and and Joshua is confessing those names before his father. Et le Seigneur confesse vos noms devant son père. Hallelujah. Hallelujah. Axa. Axa. The name is written in the book of life. Son nom est écrit dans le livre livre de vie. Geraldine, Patrice. Geraldine, Patrice. The name is written in the book Vos of life. sont écrits dans le livre de vie. Hallelujah. Michael. Michael. Your name is written in the book of life. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Maya and your, and your husband. The name is written in the book et, of life. Et ton mari, vos, vos, noms sont écrits. And Joshua is confessing these names et before the Father. Amen, amen. Confesse son nom devant Amen. Hallelujah. Yes, your name is written in the book of life. ton nom est écrit dans le livre de vie. And I, will confess it before my father, says Joshua Mashiach. Et Yeshua dit, je le confesserai son nom devant mon père. Oh, alléluia. What a glory. Quelle gloire. Alléluia. Sylvie, Josette. Sylvie et Josette. Your name is written in the book of life. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. And I will confess it before my father. Et je le confesserai devant mes Says Joshua Mashiach. Devant mon père, c'est ainsi Ooh, que Alléluia. Joshua. Kaiba. Kaïba. Elia. Eric. And your family's names. The, the name is written in the book of life. Hallelujah. Thank you, Lord. Vos noms sont inscrits dans le livre de Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. The Lord amen. is visiting us. Amen. All the children too. The name is, is, is written. Merci, Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, tu nous réconfortes, Seigneur. Alléluia. Tiens nos vies dans tes mains, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La gloire du Seigneur. thank you, Lord. Ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Benaya and Mel and your children. Your name is written in the book of life. dans le livre de Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. The name is written. Vos noms sont inscrits. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. And we are clothed in white garments. Et nous serons revêtus de vêtements blancs. White garments. Vêtements blancs. The, the, the cloth, it, it's the, the, the righteousness of the saints. Les vêtements blancs, ce sont la euh, justice des saints. Oh, Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Verse 12. Verset 12. Chapter 3. Verset euh, chap He who overcomes. Celui qui remporte la victoire. I will make him a pillar. Je ferai in the temple of my Elohim. Une colonne dans le temple de mon Elohim. And he shall go out no more. Et il ne sortira plus jamais dehors. We will be a pillar. Nous serons des colonnes. The, the church is the pillar of the truth l'Église, l'Assemblée est la colonne de la vérité. Oh, alléluia! Alléluia! And we will be a pillar Et nous serons une colonne in the temple of Elohim. dans le temple de Elohim. Oh, alléluia! Thank you, Lord. Alléluia, merci Seigneur. And we should not go out no more. Et nous sortirons plus jamais dehors. We will live in the new Jerusalem Et nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. and we will be there forever. Et nous serons là-bas pour toujours. We will not go out no more. Nous n'irons plus plus jamais dehors. There will not be no more distress. Il n'y aura plus de, de, de, détresse. No more fear. Plus de peur. No more pain. Plus de peine. No more diseases. Plus de maladies. No more uh, uh, uh, uh um, uh, going old plus de vieillesse. Alléluia. Alléluia. The Lord will do we will put us in his temple as a pillar. Le Seigneur nous mettra dans son temple comme une colonne. I will write on him the name of my Elohim. Je écrirai son, le nom de mon Elohim. And the name of the city of my Elohim. Et le nom de la cité de mon Elohim. De... <laughs> Alléluia. Alléluia. The New Jerusalem. La nouvelle Jérusalem. Which comes down out of heaven from my Lord. Qui descend du Elohim. ciel d'auprès de mon Elohim. And I will write on him my new name. Et mon nouveau nom. Oh, hallelujah, the Lord will write his new name on us. Le Seigneur écrira son nouveau nom sur nous. And the name of the new Jerusalem. Et le nom de sa nouvelle Jérusalem. Wow, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Verse 21. Verset 21. To him who overcomes. À celui qui remportera la victoire. <laughs> I will grant to sit with me on my throne. Je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. As I also overcame. Comme j'ai moi-même remporté la victoire. And sat down with my father on his throne. Et me suis assis avec mon père sur We son will trône. sit on his throne with him. Nous, nous, nous allons nous asseoir avec lui What sur son a trône. glory. Quelle gloire if athletes see these athletes they, they they they they, do they sacrifice so much to have incorruptible crown Si se sacrifie tellement pour avoir des couronnes corruptibles how much more ourselves we can sacrifice à combien to plus have incorruptible crowns à combien plus euh, nous nous devons nous sacrifier pour avoir des couronnes incorruptibles he, he will grant us eternal life il nous donnera la vie éternelle he will grant us Uh, uh, the new Jerusalem. Il nous donnera la vie, euh, la nouvelle Jérusalem. He will give us a new name. Il nous donnera un nouveau nom. We will be, uh, uh, our names will be written in the book of life. Nos noms seront inscrits dans la vie, dans le livre de vie. We will not suffer the second death. Nous ne, ne souffrirons pas la seconde mort. Alléluia. Alléluia. We will be, <laughs> we will, we will rule the nations with him, with us, with a rod of iron. Nous régnerons sur les nations avec un sceptre de fer. What promises? Quelle promesse? What promises? Quelle promesse? The, the glory who is to come we, we cannot be weighted to the, the suffering uh, uh, of this present age. Les gloires, la gloire de, de, qui, à venir n'a rien à, com, à, être comparée avec les souffrances à venir. It's because of the, all those promises. C'est à cause de toutes ces promesses that all the prophets que les prophètes uh, they, they, they endure adversity. C'est pour ça qu'ils ont enduré toutes ces adversités. Ils ont supporté toutes ces souffrances. Because they were, in mind. Parce qu'ils avaient la nouvelle Jérusalem en tête. They had Ils avaient l'éternité dans leur tête. C'est pourquoi ils ont souffert. We need also sometimes to to see in the Bible and and among us euh, euh, those who are suffering because of Christ. Nous, nous, avons besoin de voir ces personnes aussi qui ont souffert à cause de Christ. Because it will encourage us parce que ça va nous encourager. To, to, to pass through those trials and sufferings. Pour pouvoir euh, confronter tous ces euh, épreuves et euh, toutes ces. Euh... I was so blessed with those, with this message during this week. J'étais tellement béni par ce message pendant toute la oh, semaine. Oh, I was blessed. Oh, j'étais tellement béni. And I, I said to myself, I have to share that message. Et je me suis dit, il faut que je partage ce message. Because the Lord wants us to be fortified, to be strengthened. Parce que le Seigneur veut que nous soyons fortifiés. Hallelujah. Alléluia. Yes, it's true. We are maybe in lockdown now. Oui, c'est vrai. Nous sommes en lockdown actuellement. But the, the spirit is not in lockdown. Mais l'esprit n'est pas en confiné. The spirit is moving. L'esprit euh, est en train de, de se mouvoir. And he is Uh, moving and, and, and during that that time of pandemic, he is touching a lot of hearts. Et pendant encore ce, ce confinement, il va toucher encore beaucoup de cœurs. Il touche Pray déjà. for your families. Prions pour nos familles encore. Pray for your colleagues. Prions pour nos collègues. For your friends. Pour, pour nos amis. For, for all of uh, uh for, for the countries for for for for for the nations. Pour le pays, pour les nations. That the Lord uh, can visit him them que le Seigneur les visite. Alléluia. Alléluia. He, he is not uh uh, uh, uh, uh, confined. He is not in lockdown. Il n'est pas confiné, notre Seigneur. He's still moving et il agit encore. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord, Merci, for your, Seigneur, your word today. Pour ta parole aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, exhort nous oh my Lord. Oui, Seigneur, you, Lord. We nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur. Nous prions ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Thank you for Merci, Yeshua, pour tout, Seigneur Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur Yeshua. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yeshua.